Өмнөговоос ирсэн Өмнөговын 1-р сургуулийн багш цэцэг жаргал гэдэг багш байна. Багш нь өнөөдөр та нартай хамт хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах гэж байгаа их баяртай байна. Багштай нь хамт хөтлөг сурагчаа А та нарын саналыг бичиж нэгтгэх сургал. А энэ хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны бүх явцыг тэмдэглэж хөтлөх сурагч. Ануудаар нар хамтран явуулах болно. За өнөөдрийнхөө үйл ажиллагаагаар бүгдээрээ бид нарт одоо хамгийн чухал зүйл болох эрүүл мэндийн талаар хэлэлцэнэ. Хүүхдүүдээ та нар бичээ дууссан уу? За тэгвэл а одоо бүгдээрээ нэг бичлэг үзэн заяа. За бичлэгээ сайн тунгаан бодоод анхааралтай үзээрэй заяа. За хүүхдүүдээ танд энэ хинөө энэ үйл ажиллагааны туршид хоёр зэрэг баримтлан шүү заа юу. Эхнийх нь тод чанга яри. Дараагийнх нь анхааралтай сонсъё гэсэн хоёр зэргийг баримтлана. За хүүхдүүдээ та нар энэ бичлэгээс юу ойлгож авсан бэ? За Гараа сайн угааж авах хэрэгтэй байна. За. Гараа өргөлж байгаа. За өөр. Гараад ресторан таваа. За, за хэлээрэй. Балерин барьсныхаа дараа гараа уух хэрэгтэй. Балерин барьсныхаа дараа гараа угаана гэж юм. За. Хоолой идэхийн өмнө гараа уух хэрэгтэй. Хоолой идэхийн өмнө гараа уух хэрэгтэй гэж юм. Хоолой идэхийн өмнө гараа уух хэрэгтэй. Гадаа тоглож орж ирэх гараа уух хэрэгтэй. Гадаа тоглож орж ирэхийн өмнө бас гараа уух хэрэгтэй. За. Визсныхаа дараа гараа уух. Визсны дараа гараа угаана. Эрдэм үзээ Бохир юм барихаараа заавал гараа гоо. Гэтэ янз бохир юм барихаараа заавал гараа гоо тий. За өөр. За хэлээрэй. Гадуур гарсныхаа дараа орж ирээд гараа гоо. Гадуур гарсныхаа дараа орж ирээд мэдээж гараа гоох хэрэгтэй. За өөр. Өөр саналтай хүүхдээ нөө. За гараа урж байгаа тараа тараа. За. Хөгчлээс тавж ирээд гараа угаа. Жилээсээ тарж ирээд гараа угаа. За. Хаа За өөр нэг ямар нэгэн санаа байна уу? За болсон уу? За одоо бүгдээрээ эдрийгэ бүлэглэе л та. За давсалгаанаар гараа угаана гэж энтэй ижил төстэй санал энэ дунд байна уу? За илэрээ. За эдийн ижил төстэй санал нь юу юм? За хэлээрээ. За би засны дараа. За бицний дараагтаа тавсалтгаанаар гараа угаах хоёр ижилүү тий. За өглөө өрөө гараа угаана гэж энэ үт ижил юм бол За хоол идэхийн өмнө гараа угаана гэж байна. За тэгвэл энэ хоол идэхийн өмнөх чи алинтай ижилээ. Гаднаас усныг. За гаднаас Весны дараатай. Задас дараад л үү? Задас дараад. Задас дараад бас ийш орох уу? Тийм. За, хөлийн өглөөр гараа багч тэгвэл аль аль руу орох юм бэ? Гараа авах. За, гараа авах гэж байна. За, энтэй ажил юм байна тийм ээ. За, тэгвэл за энэ гар угаах гэж юм. Тэр нь аль нь дэ ажиллая? Бас л гар маа. За завсар камер гэжээ. Тэгвэл энийг өөрөөр бүлгэж болох нь уу? За. За тэгвэл энэ гараа угаана гэдэг чинь яа юу яам гэж юм? Энэ юу гэж юм? Сүлийн үг нь? Энэ төгсгөлийн үгнүүд нь ижилхэн үү? За тэгэхээр чинь энтэй энэ өөр угаана гэдгээр төгсөн үг байна уу? За. Хайлээ гар угаах. Зөвхөн гар угаах. Завсарханаар угаах. За пицци дараагаа яах юм бол энэ пицци дараагийнхаа гар угаахтай юу? За тэгвэл тест дараасаар за тэгвэл энэ хоолыг юу юм гар угаах гэж миний алинтай юм. Гар угаах. За гар угаантай адилхан. Тэгвэл дистаралаар нь байгаа гэдэг нь гараагаан те. Гадаас ирчит гараагаан гэдэг нь. За бүгдээр яах нь уу? Бүгдээр нэг санаатай яах нь ш те. За өнөөдрийн үйл ажиллагааг бид нар гараа угаахын тулд юу хийж чадах вэ гэсэн зорилготойгоор энэ үйл ажиллагааг явуулж байна. За хүүхдүүдээ бохир гар ямар харагддаг бол? Болоо За. Яагаад? Муухай юм байсан болохоор балиар харагдан тий. За өөр. Өөр бохиргаар яаж харагдیں۔ За. Заваа хараг. Заваа муухай өнөрт өнөртгий болохоор заваа хараг. Бохиргаар нь дотор юу орсон байдаг үлээ? За. Ням байдаг тий. За. За тэгвэл бохиргаар бохиргаар дээр нин тогтд юм байна шүү дээ. За тэгвэл өөр яад юм бол тохир гар чинь. За өвчин тасгадаг уу? За өөр. За тохир гар яагаад ийм муухай уцаа тэгвэл бохир агаар яагаад өвчин тасгадаг лээ? бактери нь биеэр нь тархам заавар. За тэгвэл найз та таны яриад байгаа бохир гар гэдэг чинь энэ мөн үү? А танаас гараа ажиллах чинь ийм ухаан янгуул харагдсан уу? Харагдаагүй тий. Тэгвэл энийг яаж хардсан болов? Намаа томруулж харагдаад гарын хэгээс өөр юу ч харагдаагүй дээ. Ямар юугаар хардаг үлээ? За юу гэсэн бэ? Сад баяраа юу гэсэн бэ? Микрос? Микроскопоор хардсан биз дээ тий? За тэгвэл ийм бохир гарны чинь муу нөлөө нь юу юм бэ? Ийм муха бохир гарны муу нөлөө нь юу юм? Муу харагдахаас гадна За өвчин тусган за сарнаа өвчин дамжин тий халдварлах гэж ярддаг. За өөр Гэдэс өвдөн. За. За илэрээ адсая. Улаан бурханд нь За, тэгвэл яагаад азын улаан бурхан тусдээ? Улаан бурхан юу? Тэгвэл бид үчигээс Тэгээд гараа татмал угаахгүй болоод Яагаад ингэж хүчин халбарлаад байгаа юм болов? Яаж өвчин халбарлаж байгаа? За илэрээ. Дараа гоё юм гараагаагүй болохоор өвчин халдварлан тийм. За гараагаагүй юм бол эдгээр нян гарт нь үүсдэг гэж байна. За тэгвэл муу нөлөөнүүд нь өвчин тусна, өвчин халдварлна, улаан бурхан тусна, гэдэс өвдөн гэсэн муу нөлөөтэй юм биш үү? За тэгвэл ийм бохир гарыг ийм цэвэрхэн гар болгохын тулд бид юу хийж чадах вэ? За, гараар гэж хариулаарэ. За, За гараа угаан. За өөр. За. Тогтмол угаан. За, энэ л заяа. Гараа ариутгах шар цэвэрлэн. Гараа ариутгах шар цэвэрлэн. За тэлэм үү? Гараа тис дараалаар угаан. За өөр. За өөр ямар нэг санаа нь. За мандуухай. Бохирцсан үед нь заавал угаах хэрэгтэй юм байна. За яг л гараа угаа твших хэрэгтэй юм бол тэгээд хаяа хаяа угаачаад хаяа өгөөд бол тэр э, өвчин тустай бараг ялгаагүй. Өвчин тустай бараг ялгаагүй те хаяа өгөөд хаяа өгөх байгаад байвал за бид бүгдээрээ нийлж байгаа ийм зүйл хийж чадах юм биш те. За тэгвэл гараа яагаад ингэж хутмал угаах хэвтэй болоо? Гараа яагаад тогтмол угаах хэвтэй бол? За. За, эрүүл байхын тулд тий. За, энэ л заяа. Өвчин тусахгүй тулд за өөр. За, сөхөт. Гэцээ өдөхгүй тулд тий. За, сөхөт яасыг санаа гаргаж, сөхөтө бүгдээрээ баяр үргэхгүй. Сөхөтө аваарай баяраа. За, сайн байна. За, Тэгвэл бид нар бүгдээрээ нээлж агаад гараа угаах юм байна, тогтмол угаах юм байна, ариутгах юм байна, дисаралаа нугаана, бохирдуулахгүй байх юм байна тий. За тэгвэл та нар бид нар бүгдээрээ нийлээд ийм олон зүйлийг хийж чадах юм бол би өөрөө хийж чадах юм. Та нар өөрсдөө хийж чадах юм гэдгээ одоо энэ урд чинь ногоон цаас ээ нөө. Ногоон цаасан дээр бичээрэй заяа. За цаг 1 минут ч хүүхдүүд ээ. За за саналаа бичсэн үү? За одоо ширин дээрээсээ 1 гэсэн нэмэртэй цаас санартай байна уу? За энэ цаасныхаа энэ цаас байгаач. За энэ дотроос нь хам энэ цаасыг аван заяа. Тэгээд хамгийн доодыг нээнд нь өөртөө саналыг гаргаж ичих шүү заяа. ингээд өөр хүснээ саналаад юм аагаарай. Багшаа, нөө ногоон цаасан дуусчлаа гэнэ нэг өглөө. буудлыг зууж байгаарэ. За энэ салбарынхан бүгдээрээ дуусчих. Энэ салбарынхан бүгдээрээ дуусчих. Энэ салбарынхан за бүгдээрээ дууссан уу? Дууссан. За тэгвэл одоо хоёр хоёроо хослороо ярилцж агаад нэг чухлыг юм ч юм уу а эсвэл хооронд нь нийлүүлж агаад бичин шүү заяа. За энэ улбар цар цаасан дээр хичээрээ. Хугацаа 1 минут. Багтаа сая ярилц. За найзуудаа хоорондоо ярилцаарай. За та хоёрын санаа чинь хоорондоо цогт аль нь чухал гэдгийг мэдгүй бол хооронд нь нийлүүлээд бичиж олно. Хольж байгаа. Нийлүүлээд бичиж олно. За энэ салаад дуусчлаа. Энэ салаад дуусчлаа. За танаас салаад дууссан уу? Танаас дууссан уу? Хосоор ярилцаад бичсэн үү? За бичсэн бол одоо багаараа бүгдээрээ ярилцаад энэ цаасан дээр чинь ягаан цаас байна уу? Энэ ягаан цаасан дээр багаараа бүгдээрээ ярилцаагаад хамгийн чухал гэсэн нэг сандлыг гаргаж ирчихсэн шүү. За ёо. За багаараа сая ярилцаарай хүмүүдээ. багийн сургууль гарч ирсэн дараа яагаад тэгж байгаа хүүхдүүдээс асуулт асуулт. За хугацаа 1 минут ч хүүхдүүд ээ. За харин дэлжаад эдрээс хамгийн чухал нь айл эсвэл нийлүүлж байгаад нэг санал гараа. Өвчнөөс сэргийлэхийн тулд гараа савндар тогтмол дуугаа, дараалал нь угаа, дэс дараалал нь угаа. Тэгвэл хамгийн чухал айл хэмжээ санаа санагдаж байна. Надад дуу гэрээ ариутгаж байгаа. Угаад хөө гэрээ ариутгаж байгаа. За тийм дараа гаргач. Энэ дараа даргаан гэдэг чи энэ энэ дээр нөө алгуу тий. За хаана вэ? За, багаас нэг сурагч гарч ирж сандаа тайлбарлаарэ. Захад дахиад нэг багийн сурагч гарч ирээрээ. За, энэ багийг саналаа хийж хахад бусад баг асуулт хэлтэж байгаа. За. За, энэ хүүхдүүд саналаа хийж хахад бусад багуудын хүүхдүүд одоо асуулт байд бэлтэж байгаараа заа юу. За, одоо бүгдээрээ дэгээ бас баримтлана. За, энэ сонсож байгаа хүүхдүүд ямар дэгээ баримтлах нь вэ? Энэ гарч ирсэн хүүхдүүд нь хурж авч. За ийм дүгүүдийг маш сайн баримтал хийх шүү заяо. За эхний үгтийн сонсъё. Ус гар саван алчуур хэрэгтэй. Ус гар саван алчуур хэрэгтэй. Энэ дараалалаар угаахгүй бол гар бохирдно. Дараалалаар заавал. Яагаад ингэж утсан? Хэрвээ хүн Хүн гараа ухаад ус гар саван алчуур байхгүй бол хүн гараа угааж чадахгүй. Хэрвээ хэрвээ алчуур байхгүй бол хүн хүн гараа арчиж чадахгүй нойтон л яваад байна. Нойтон яваад ахаар шороо нөгөө амархан наалдах учраас. За баярлаа. За дараагийн хүүхдийн яриагаа сайн сонсъё. За баяр үргээ одоо Гарыг тогтмол дээс дараалалтаа угаах хэрэгтэй. Яагад вэ гэвэл тэд нарыг гараа угаахгүй бол нэм бактериуд гараар гараар дамжиж өвчин тусна. За баярлалаа баяр үргээ. Таны асуултаа байна. Асуугаа. Яаж тийм ам Яагаад гараа угаахгүй байвал гаранд нь тийм шороонууд нь хിവэрэ байсаар байгаад тэр гаранд нь тэр шороонууд нь нэм бактери болж хувираад биеийн нь өвчин халдаана. За баярлалаа баяр хүргэе. гараа дис дараалттай өдөр болгон угааж хөвшин. За. За, часаа гараа авах уу? Угаана. Яагаад гэвэл гар бохирдсон юмар хоол хоол ундаа идэх юм бол өвчин тусна. Бохир гид дотор нь бохирдоод өвчин тусна. Яагаад гэвэл өвчин тусна. Өвчин тусаа тэгээд Өвчин гэдэг нь хүнийг ханиас томоотой болгох болгох нэг бактери. Гараа саунд дис дарааллаар өдөр болгон угаана. гараа дистаралаар нь угаавал гар цэвэрхэн болно. Эсвэл гараа дистаралаар угаахгүй бол яах вэ? Харин тэгвэл гар бохирдож биеэр нь өвчин тархна. Заавал. Заавал яах вэ? Энэ гараа гараа дистаралаар угаах юм бэ? Гараа дистаралаар угаахгүй бол гараар нь би гараар нь нэм бактери дамжиж бие чинь өвчин тусаж муу болно. За гараа ухаагаад сав ямар зүйл зартай юм шиг. За, за туслаарай. Эдгээр бактерийг устгах Зурт аваараа баяра. Гараа сайн угааж савандаж тэгснийхэн дараа альчуураар арчиж ариутгах хэрэгтэй. Яагад гэхээр гараа угаахгүй бол янз бүрийн бохир эд зэс барьсан гарна гараар бохир дамжиж биеийг тархаж биеийг өвдөх аюултай. Гараа гараа яагад зам нөгөө ариу Ягаад тэгэхээр савн чинь сайн ариу тийм бактерийг ч устгаж чадахгүй байвал ариутгыг ч сайн арилгаж болно шүү. За за. Ягаад ариутгах ёстой вэ? ариутгам гэдэг бол нэм бактерийг устгаж нэм бактери бактерийг алга болгож өгөх туслаг тусдаг. За хүүхдүүдээ одоо бүгдээрээ за 2 гэсэн нэмэртэй за энэ 2 гэсэн нэмэрт ийм цаас байна уу? За тэгвэл энэ цаасан дээрээ энэ цаасыг бүглэе. За ямар тохиолдолд гараа угаах хэвтэй гэж юм. Ямар тохиолдолд гараа угаах хэвтэй гэлээ? За ямар тохиолдолд гараа угаах хэвтэйгаа багаар ярилж хагаад гурван тохиолдолд бичлээ. Тэгвэл тэр ямар хүү э, тэр багаас ямар хүүхэд тэрийг нь угаасна уугүй юу гэдгийг шалгах юм. За тэгээ гурван хүүхэд нэнд нь биччихье. За Тэгвэл хэдийн хугацаанд тэгж үргэлж тэр үедээ гараа годог болох юм. За тэгээд 3 хоног биччихье. За асуух асуулт байна уу? Байхгүй юу? За хугацаа 4 минут. Өдөр шөнө гадаа гараад За ямар тохиолдолд гараа гарах хэвтэй юм. За бицнийхаа дараа гэж юм. За биччих багийнхаа гэж нөө яриаг санаагаар. За өөр өөр ямар үед багийнхатаа багийнхаа одоо багийнхаа даргатай ярилцаарай. Өөр ямар тохиолдол гарах байх хэвчээ юм. Захвалтынхаа хүмүүс санаас орж ирсэн. Гадаас орж ирчээд угаан, хоол идэх өмнө угаан. Цагийн 3 тохиолдол болцсон уу? За биччих. За тэгвэл хэн харуулж чадах юм гэдгийг энд нь биччихье. За бохирын барьсны дараа гэсэн тий. Одоо би Өөр. За тусламж авах уу? За. За. Гадаа тоглохын тоглолчод хаад айтиг юм. За тэгвэл ямар хүүхэд над чарилцсан? Өөртөө. Өөртөө харилцгаа тийм. Танаа багийн нэр чи ямар нэр вэ? Сонгосон. Танай багийн нэрч ямар баг нэрээ? Цэвэр гар баг уу? За. Танай За багуул бэлэн болсон бол за сая гарч ирж исэн хүүхдүүдээс өөр хүүхдүүд өөр хүүхэд гарч ирж бицнээ тайлбарлаарэ. За найдвартай тгээ баримтлаарэ. Сурагчид хүүхдүүд ямар нэг баримт өгч юм? Ихтгэл хүүхдүүд ямар нэг баримт өгч За. За. За ихний хүүхдүүд хүүхдийнхаа яриа сонсъё. За анхаарлаа сонсоорой. Ямар тохиол ямар тохиолдолд гараа угаах вэ гэхээр гарын ямар тохиолдолд гараа угаах вэ гэхээр гар богцсны дараа гараа угаана гарын эзэн гараа авах хэвээр 17 14 хоног энэ энийг хэрэгжүүлнэ. Хоол идэхийн өмнө угаах хэвээр 7 хоног би засны дараа л 4 хоног гараа угаана. За баярлалаа баяр үргээ. Ямар тохиолдолд гараа угаах вэ гэхээр би засныхаа дараа э, өмнө бас хоол идэхийнхээ өмнө гар бүх юмд хүрч амар амархан за заваа завалтдаг учраас гараа байнга угаах хэрэгтэй. 14 хоног том хүн хүүхэд өндөр насныхан бүх насныхан. За асуулт нь та нарт За асуулт тавил гараа гараа. За нэмүүч аа. Яагаад гэвэл Яагаад гэвэл гар амархан бохирддаг учраас. За өөр ямар асуулт байв? За асууя. Яагаад гэвэл гараа сайн угаах хэрэгтэй учраас. За баярлалаа баяр үргээ. ямар тохиолдолд гараа авах вэ гэхэд гадаа тоглоход гадаа тоглоход хоолоо идэхээ өмнө хэн угаах вэ гэхээр өөрөөсөө өндөр настан томчууд 7 хоног Баярлаа. За асуултыг танаар. За яаж хатаас авч ирээд дараа бохсногэ. Гарын яагаад тэгвэл муухай бахир бахир нэмар дүүд нэм бактери болцсон болохоор. Гарны одоо Гарны өвчин. Ямар асуулт байна вэ? За. Өвчин гэж ямар өвчин? Нэм бактери. За баярлалаа баяр үргээ. Ямар тохиолдолд гараа угаах вэ гэвэл гадаанаас орж ирээд гараа угаана. Хоол идэхийнхээ өмнө гараа угаана. Бид сад гараа угаана. Хэн угаах вэ гэвэл өөртөө угаана. Заавал өөртөө угаана. Тэр хүүхэд өөрөө л угаана. Хэрэгжүүлэх хэрэгжүүлж хэвших хугацаа 7 хоног бүгдд нь угаана. Өдөр болго угаана. Өдөрт 3 удаа угаана. Сайхан тань уу? Яагаад хоолой чи гараа угаах Яагаад гэвэл Яагаад гэвэл гаранд нь байгаа бохир нянгууд хоолн дээр нь гараад гидсэнд нь ороо гидсийг өвчлүүлнэ. За мөх өргөлтөй баяр үргэе. Одоо ямар зохио Одоо ямар тохиол гараа угаах вэ гэв би цусныхаа дараа гадаас орж ирээд хаадаа эдхийнхаа өмнө хэн угаах вэ гэв өөртөө дугаар. Хэрэгжүүлэх хэвшиг хугацаар над 1-ээс 5 хоног, 7-аас 14 хоног, 5-аас 10 хоног хугацаанд дугаар. За, энэ багийнхнаас асуух зүйл байна уу? Заад мөн. Гадаанаас орон араа ухаах ёстой. Гадаанаас маш их бохирны агуулдагч байдаг учраас гараа заавал ухаах ёстой. Заасуудаа яагаад дандаа саарын дөрөв ухаах ёстой. Ай. Яагаад гэвэл За багийнаас нь цэцлэг хөвтэй нөө. За сарнаа. 7-аас 14 гэдэг нь 7 7 хоног хөвшөд сурах тогтмол. За санал. За санал нийлж гин үү энэ багийнхантай? Нийлж гин. За тэгвэл энэ багийнхантай бүгдээ баяр хүргэе. За багийнхаа бүгд бүгдээр аваарэ. За Гар бохирдсны үед болохоор хоёр баг хоол идэхийн өмнө бүх баг бие засны дараа дөрвөн баг байнга угаана гэдэг дээр болохоор нэг баг зөв дарааллын угаана гэхээр бас нэг баг тоглосны дараа угаана гэхээр нэг баг гадаа гарсны дараа гурван баг тус тус санал гаргажээ. За одоо гурав гэсэн номер номерын цаасан дээр одоо хүүхд тархан байгааз За тэгвэл одоо ингэн за өөр за бид нар 10 хоногийн 7-оос 10 хоногийн дотор гараа угааж хөвсөх хэрэгтэй. За өдөр бүр тэрийгэ шалгаад хэрвээ гадаа гаднаас орж ирээд угаасан бол эхний гарыг будъя. А тэгээд дараа дараа нь бийцний дараа нэг өдөр эхний өдөрт гараа угаасан бол дахиад эхний гарыг будъя. гэсэн гих мэтчингээр Энийг бүглэн шүү. За тэгээд дараагийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаан дээр бүгдээрээ эдрийн энэ бэлгэлдийнхаа дараа талаар ярилцъя. За зөвшөөрч гин үү? За. За хичээлийн төр энэ үйл ажиллагааны туршид хамт идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. За одоо хичээлийн туршид бид юу хий барсан талаар бичсэн протокол төлөөгч ануудаар сурагч байгаа урья. Ангийн гурлын тэмдэглэл 2016 оны 4-р сарын 21 205 тоодод эрс 35 зохион байгуулалт 205 тоодод ангийн хурлаа хийлээ. Хурлд бүгд 35 сурагч оролцлоо. Хурлыг хөтлөгч төгсөө Жам бүрв. Санал бичигч Биндэрийн авранго тэмдэглэл хөтлөгч Ануудар нар зохион байгуулав. Хилэлцэг асуудал 2016 гарын ариун цэврийн тухай хэлэлцэв. Хилцүүлгийн зэрлэг гонно. Гарын цэвэр байлгахын тулд бид юу хийж чадах вэ? Хурлын явц бичлэг үзүүлэв. Бичлэгээс юуг ойлгосон тухай ярилцав. Муухай гар ямар харагддаг, ямар муу нөлөөтэй болохыг ярилцав. Гар цэвэр байлгахын гараа цэвэр байлгахын тулд бид юу хийж чадах вэ? ярилцав. Эхлээд өөрийн сандлаа дараа нь хосоороо ярилцаад багийнхаа сандыг гаргав. Багаараа хийж чадах төлөвлөгөөгөө хийлээ. Хурлын шийдвэр Багууд төлөвлөсөн ажлаа 7-оос 14 хоногийн турш хийж хэрэгжүүлэхээр боллоо. Өөрийгөө өөрийнхөө гараа хэрхэн угааж байгаагаа үнэлгээний хуудсан дээр тэмдэглэж будна. Тэмдэглэл хөтөлсөн сурагч Тий ануу дээр. За ануу дээр баярлалаа баяр үргээ. За. За санал бичиж хоёр хүүхдийн сэтгэл. Энэ үйл ажиллагаанд оролцсон энэ үйл ажиллагаанд оролцсон бич хоёр маш их баяртай байна. Хүүхдүүдийн хамгийн чухал гэсэн сантыг суралцсан. А алдаагүй зөв бичих бичгийг хичээлээ. Бас гой хурдан бичгийг чармайлаа. А бич хоёр А энэ энэ үйл ажиллагаа нь бич хоёр их гоё бас баяртай байсан. Манай найзууд ч гэсэн дараа дараагийн үйл ажиллагааны цагаар бичээж болоорой. За баярлалаа баяр хүргэе. За, оролт итгэдэг оролцсон бүх хүмүүстээ баярлаа. Би оролцсондоо маш их баяртай байна. Бас хөтлөгч болсондоо. За, баярлаа. Баяр хүргэе. За, өнөөдрийнхөө үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон нийт хүмүүстээ баярлалаа. Маш мундаг байлаа. За Дараагийнхаа үйл ажиллагааны цаг дээр бидний хэлэлцэх асуудал маань бас тодорхой боллоо тийм ээ. Өөрсдийнхөө төлөвлөсөн ажлыг үнэлж дүгнээд тэрнийхээ дагуу хэлэлцэх болох нэ. За нийт хүмүүстээ багш нь баярлалаа.